Diggaarraa gaheen hojii kootii dursa garee misooma bunaaf muduraa Ana Diggaarraa. Har'a kan argamnu ganda biqilaa eh, zoonii lammaffaa garee lammaffaa keessa kan jirru. Kan nuyi hojjennu hojii buufata biqiltuutiif jalqaba kan ta'e qophii sanyii bunaadha. Kanatti waan adeemnuuf kallattumaa yoo nu hordoftan gaarii. bichuu turii galaan Guyyaarraa akkuma beekamu qophii sanyii bunaa kana laalchisee waliin beellama qabna. Qophooftanii? Eenyu eenyu irratti qophee qabna. Meeshaalee qophii sanyii bunaa kanaaf barbaachisu qopheeffattanii? Eenyu qopheeffadheera. Akkuma ati qopheeffadheera. jira. E, Bishaanis qixeeffadhee kun hunduma isaa wal birottee akka waataati natti himtetti qopheeffadheen Galatooma obbo sanyii bunaa kanaafi kan adeemsi dura barbaadamu hmm. haadhoon bunarraa sanyii qopheessine kun beekamuu qabaata. Haadhoon bunaa nuyi filannu kun tokko maddi sanyii sanaa beekamuu qaba gosa biqilaa sanaa. Amma kun akkuma beekamu sabaaratti handa sirii kan jennu buna sanyii filatamaa dhaabbata qorannoo qonnaa jimmaarraati kan inni gara iddoo kanaa dhufe. Tokko madda isaa beennaa inni lammaffaan immoo bunni nuyi filannu kun giddu galeessummaan umurii isaa jiraachuu qaba. Buna qancara yoo ta'e buna gaarii irraa argachuu waan hin dandeenyeef tokko kan ilaaluu qabna. Lammata ulaagaa kana gaafa filannu bunni kun ija gaarii qabaachuu qaba. Ulaagaa sadaffaan itti aanu dhukkuba damdamachuu qaba. Amma akkuma argitan dhukkubi tokko asirra jiru dhukkuba damdamateera jechuudha. Amma sanyii haadhoo kan irraa qopheessinu buna haadhoo filanneerraa kan ammatti nu hafuu akkaataa itti funaanuu isaatti galluudha. Funaanuu isaa kanatti yeroo seennu damee kana yommuu filannu tokko dameen keenya damee giddu galeessaa ta'uu qaba. Hundee gajjalaa irraa fudhachuu hin qabnu as fiixee gubbaa irraa fudhachuu hin qabnu. Fiixee gubbaa jiru kana keessaas asuma gara kana yoo fudhanne as caafii gara dhumaarraa fudhachuu hin qabnu as gara mataanarraa fudhachuu hin qabnu giddugaleessa kanarraa fudhannaa jechuudha sanyii haadhoodhaaf nu fayyada jennee kan fudhannu kan dabarsinee dhaabnu kana yeroo fudhannu ija bunaa hundee tokkorraa dhibba tokko firii dhibba tokko guurranna jechuudha. Mee kanarraati firii bunaa kana yommuu guurru as gara mataa gubbanaarraa fuuna yoo ta'e bundi keenya jisaa baay'ee xixiqqoodha as gara dhumaarraa fuuna yoo ta'e baay'ee qancaradha kanaaf jecha biqilaa wal fakkaataa irraa argachuu hin dandeenyu gaafa oomishatti galu. Kanaaf kan giddu galeessaa kana fudhannaa jechuudha. Warra giddu galeessaa kana ergi fudhannee booda kan sirriitti bilchaate sirriitti bilchaate gaafa jennu kan irra darbes ta'uu hin qabu kan ganaa bilchiinatti adeemus ta'uu hin qabu firiiwwan kana guurraa jechuudha. Firii kana muka waliigalaa kanarraa firii dhibba tokko kan jalqabaa fudhan. Firii dhibba tokko jalqabaa kan ergi fudhanne booda firii fudhanne kan dhadhannee bishaan qophaa'e baaldiitti dhibba isaati hunduma isaati akka itti gadi dhannaa jechuudha. Amma damee filanne kanarraa firii waan guurruuf isin jooniyaa naaf hedduu waa lama fayyadamuu dandeenya jooniyaa yookiin immoo saaxaraa kan jennu fayyadamuu dandeenya ammaaf jooniyaa waan qabnuuf isaas naaf fidaa boqonnisoon amma jooniyaa sana fiddanii naa buuftu firii kana irratti guur damee filannirraa amma firii bunaa dhibba tokkodha kan gurru yoo gurru akkaataa kanaan akkaataa kanatti dha kan inni hojjetamu. Dameen bunaa irraa tuun foxxoqin iji bunaa si tuun badin akkaataa kana lalla. Baay'ee gaariidha kun baay'ee baay'ee. Akkaataa kanaan guurraa. Baay'ee namatti tola hojiin kun akka kanatti. Amma firii dhibba tokko kana guurranneerra waan ta'eef firii guurre kana fuuneetu annee jooniyaa kanarra keenyaa. Buna amma firii bareedaa irraa guurre kana finneetu jooniyaa keenya irratti addanatti naqaa jechuudha. Kana dhaqeerraa toorri hojii keenya kanaafu Mm. firii adda jiru keessaa ija dhibba tokko lakkaawwanneetu geessina waan ta'eef ija dhibba tokko lakkoofnaa jechuudha. Firii dhibba tokko tokko lama asirraa lakkoofnaa amma kun firii dhibba tokko lakkaawwannee keewwanneerra firii dhibba tokko lakkoofne kana amma fuuneetu gara bishaanitti geessina jechuudha. Bishaan achi as naa buna kanatti nanna waan ta'eef bishaan sana naa dhiyeessa. Eesh eesh. Laaqa. Laaqulooti. Yeroo ammaa bishaan itti sanyii kana miiccinee qopheessinu dhiyaatee jira. Kanaaf ija bunaa kana dhibba tokko eh, kan qopheessine hunda isaa fuuneetu bishaan kanatti nanna. Kana keessaa iji sagaltamii shan bishaan keessatti hafee ija shan dura keessatti hafa yoo ta'e sanyiin kun bara dhufuuf sanyii bunaa ta'e itti nufuufa. Kan sagaltamii shanii ala hafu shaniif sanaa ol taataanaan bunni kun sanyii bunaa ta'uu waan hin dandeenyeef akkanaan murteessina jechuudha. Kanaaf bishaanitti naquun keenya murteessummaa biqilummaa isaa irratti eh, hundeeffama waan qabuuf amma kallattumaan bishaan kanatti nanna. sanyii kanatti nadhee yeroo ammaa kana ilaala kan irra bololi'u. Eh, ija bunaa keenya shanansaa kunoo sagaltamii shan keessa liqinfamee dhibba kan nanne keessa yeroo ammaa kan arginu kunoo ija shan tokko lama sadii, afur shan shantu bololi'e jechuudha. Kana jechuun bunni kun sanyiidhaaf yoo qophaa'ee eh, barataanuuf dhibba kan biqiludha jechuudha. Kunoo amma kan bololi'an warri kun sanyiif ta'uu hin danda'anii kanaaf warra sanyiif ta'uu hin dandeenye kana keessaa balleessinaa jechuudha. Sanyii keenyatti hin daballu sanyii keessaa balleessinaa. kanneen kana qofaatti keenya jechuudha Ala alabaafna sanyiif kan nuti qopheessinu warra sagaltamii shanii afan kanadha. Kanaaf sanyii ija bunaa parsantii yookiin immoo kan sagaltamii shan addana keessatti hafan sanyii bara dhufuuf kan nuuf ta'an bishaan kana keessaa gara ala kanaatti guurraa jechuudha. Gara iddoo kanaatti guurreetu muluksina. Lakkoofni asirra nanni kana hin muluksina jechuudha. Bifa kanaan qola isaarraa gargar baafna. Akka inni nu jalaa baduu hin dandeenyetti Adda baafannee hojjenna. Kootii bunaa kan jennu kun nu jalaa baqaqinaan waan biqileef eeggannaa goona kootii bunaa kanaaf. kana lamman qabne akkanaan muluksina utuu hin baqaqin. Akkanaan karaa dhuma isaati akkanaan muluksina. Atau anis laaka anis akkuma kanatti hojjechaa jira. Laaka kanaan muluqa. Atau naa galeeramu. Laaka kataa kanaan muluqa. Qolli ishee sun irraa baatee naanii sanyiin ta'ochaa. Hin ta'u. Kanaaf akkaataa kanaan. Baay'ee gaariidha akkasii. Kara jirmarraa murree sanaa hin baqaqa waan ta'eef laasirraan kara salphaa ta'een muluqaa jechuudha. akkanaan itti fufna. Egaan amma kallattumaan waan asirraa mul'uqsine kana qola lallaafaa qaba kan faangasii yookiis immoo dhukkuba ofitti fidu wantoota mucucaatoon kun jiru. Wantoonni mucucaatoon kun irraa akka miicamaniif buna amma mul'uqsine kana dirqama gara bishaanitti deebisna jechuudha. Buna keenya kan sanyiidhaaf bara kanan ta'a jennee yaannu parsantii dhibba keessaatii kan sagaltamii shanii filanne kana yeroo ammaa kana asirratti mul'uqsine jirra. Buna mul'uqsine kana wantoonni irraa miicamuu malanii xuriin dhukkubatti fiduu danda'an akkarra ka'anii fi mamuluk sini kana tu tu mafune kallattumaan fuuneetu bishaan baallitti finina na jechuudha. As ti wanti hubatamuu qabu bunni nuyi addana keessatti ne kun naannoo gammoojjii yoo ta'e naannoo ho'ina qabu waan ta'eef sa'aatii 24 yookiin guyyaa kof bisham kana keessa wote qaba. Inni lammaffaan naannoo baddaaratti qopheessina yoo ta'e sa'aatii 48 turuu qaba. Sa'aatii 48 baddaaratti gammoojjiirratti 24 ergi sini boda buna kana bifa kana miicineetu hin baafna jechuudha. Bifa kanaan hin miicina. Yeroo miicinu bunni keenya kun mucucaachuu hin qabu jechuudha. Ergiin mucucaachuu dhiisee booda musleejjiin isaarraa ka'eedhadhama yookiin mucucaataan isaarraa ka'eedhadhama. As keessa hafuuneetu buna keenyaana gara keeshaa sila irratti hojjenneetti deebiifnee baafna jechuudha. Bishaan keenya keessa sa'aatii 24 fi bunni kun amma tureera. Kanaaf amma miicinee mucucaataan isaarraa ka'eera yookiin musleejjii isaanii jennu irraa ka'eera. Kanaaf kallattumaan amma ija bunaa keenya kana Kesha kana irratti baafna jechuudha. Kesha kana ada irgi baafne boda kan nu afamma gara dhumaarra dhufne nira ija bunaa asirra keenya kanaa daaraa wajjiniidha kan wali magnu. mana kallattumaa namoonni hordoftanii gara dara daaraadhaa hojii waliin tadi deemnaa Ama Amma buna keenya kesha keessaa ni bakka kana kenya ra toorri oji kan nu fu daaraa finneetu ittiin magna waan ta'eef daaraa sana achi as naa fida. Nan fida. tole yoro amma kana buna kana waliin makuudhaaf nu fayadu jira. faidan dara kana yero buna ni wali magnu kan ni nu fayyaduuf tokko bunni keenya kun akka inni babbaqaqneef qolli isaa kun irraa baqaqnaa waan biqilee fi mhm. akka famo baqaqne gargaara. Lammaffaa immoo faangasoonni adda addaa si kan jenu kan ba fidan jiru suna ka sare tin irratti hin guddanne fay gargaru fi mm. dara kana fuudhee dhufneetu bifa kanaan ko to jechuudha. Kootuma margaartaniin akkaataa kanaan nadheetu hanga qolli daaraa kana wajjin wal makuu danda'utti hamma inni dhokachuu danda'utti jechuudha iji buna keenyaa hanga dhokachuu danda'utti daaraa kanaan itti sukkumna yeroo sukkumnu kanaa akka inni nu jalaan baqaqneef bunni keenya eeggannaa guddaa gochuu qabna jechuudha amma akkuma argitan waliin magneerraa yeroo kana booda kan noofuu gara gogsuutti adeemudha jechuudha buna keenya bifa kanaan daaraa ergi waliin massiifne booda torban tokkoo fi gaaddisa jala jechuudha. Isinii galaa arabni? Ee naa galaa. Gaaddisa jala kan kee jiruuf bunni kun suuta gogguu qaba. Akka qolli isaa kun hin babbaqaqnetti akka inni kunis irraan kakkaanetti daaraan kun akka irraan kaanetti torban tokkoof gaaddisa jala turuu qaba. Gaaddisa jala gaafa keenyu hangi jiidhinsa isaatii hanga parsantii kudha saddeeti. Hanga parsantii kudha saddeeti jiidhuu qaba. Guutummaa guutuutti yoo goge biqiluu hin danda'u. Jiidhaa yoo ta'e immoo hinuka yoki simbo shagata dada addaa hmm, kana waan baasuufi hin hmm. sama suwan berbacim nef buna kata kana angone buna kenya kandara wali magne kana hmm. torban torba eh. akata kana vinne tu eh, gadi saja la kenya eh, gadi saja jala mu kenyu wal walirra dada hin kamno yookiis wal walirra naquu hin qabnu akka dan daut akati gargar di gargar ni boda, bunni kenya torban tokko booda boda inni qoru dubbii guddaan isaa kuusaa saya jechuudha. waan addanaa fuune kana jooniyaa kana fakkaatutti kuusna deebine qodaa qilleensa qabnetti yoo bunni keenya kun waan nu jalaa du'uu danda'uuf jooniyaa akkaataa kanaatti kan qilleensa qabutti torban tokko booda fuunee kuusnee keenya isa booda yeroo isaa gaafa ga'u gara facaasutti adeemna jechuudha. Amma kan ammaa kana qopheessineerraa walumaa gala gaama akkuma arginu ooyiruu obbo Kamisoo ooyiruu bal'aadha kan isaan qabanii eh, akka bakka bu'aatti yookiin akka saanpiliitti eh, ishee kana kan walii waliigala isaa iddoo kana kan jiru kun hunduu sanyii qopheessuudhaaf waan ta'uuf bara kana ooyiruu kanarraa sanyii bunaa yoo qopheeffanne karaa gaarii ta'ee fi biqilaa gaarii ta'een arganna jechuudha. Walumaa gala qophii sanyii bunaa ilaalchisee eh, jalqabaa haga dhumaatti akkaataan qophaa'u bifa nammas hin agarsiise kanaanidha. Kanaaf obbo Kamisoon waan irraa argattan kanarratti gaaffiis yaadas yoo qabaattan yaada gabaabaa nu laattanii xumurtu. Galatoomaa guddaa isaa amma kana dura doongorri nuyi qabnu akkaataa kanatti qopheeffannee itti fayyadamnee hin beeknu waan ta'eef Barumsa manuu naa kun barumsa baay'ee barbaachisaa baay'ee guddina boriitiif ta'u waan ta'eef akkaataa kanaan itti fufnee bal'ifnee sanyii kana qopheeffachuudhaa fi fedhii guddaan qabaata. Garuu asirratti xinnoo wanta gaafachuu barbaadu bakkuma bunaa qofatti moo gaaddisa manaattis yoo torbee tokkoo fi yeroo miinyee jennu qopheessine gaariin ta'uu jechuun barbaada. isin kaaftanii. kan barbaadamu gaaddisa malee dirqama buna ta'uu qaba kan jedhu hin jiru. Gaaddisa manaattis haa ta'u, gaaddisa kan mukaa jalattis namni iddoo barbaadetti godhachuu ni danda'a. Wanti guddaan garuu gar-tokko aduuqaa argachuu qaba, gar-tokko gaaddisa argachuu qaba. Baay'ee dukkana yoo ta'e yeroon jiidhinsa isaa yeroo dheeraa waan nu jalaa fudhatuuf kanuma jedheen walumaa galasaa isaa qonnaan bulaan oomishtoota bunaa kan ta'an kamillee sanyii bunaa madda isaarraa beekamu kan dhukkuba damdamatu kan damee gaarii qabu fi gaarii qabu irraa sanyii qopheeffatee yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa gaarii argatee waan jiruufi akkaataa kanaan hojjetachuu danda'a. Yeroo ammaa sanyiin bunaa dhaabbata qorannoo irraa baay'ee mi'aadha. Waan mi'aa ta'e sana immoo karaa salphaa ta'een kan isaarraa oomishachuu waan danda'uuf akkaataa toora amman isin agarsiiseen sanyii bunaa keessa yoo qopheeffattan callaa gaarii waan madda galii keessan dabaluuf alergeedhaaf kan isin fayyadu argachuu waan dandeessaniif bifuma kanaan yoo itti fuftan gaariidha yaada dhuunfa. Egaan hordoftoota keenya qophii sanyii bunaatii wajjin waa wal qabatu guyyaa irraa maasii obbo Kamisoo irratti kan hojjenne kanaan kan goolamnu ta'a. Qonnaan kan biroonis eh, waan kana wal fakkaatu kan qabdan muuxannoo irraa akka baratan ogummaa isaan amma nuu kennan garas akka fudhatan isiniin jenna. Obbo Kamisoodhaanis baay'ee galatoomaa ulfaadhaa ittiin jenna. Yeroo gaarii bunaaf nagaan nabina. Ameen Biyya